<laughs> Oh! Ai, não empurra não, ué. É, empurra não, paizinho. Empurra não, paizinho. Por que, que a Pandora tá ranzinha hoje, hã? Um, no. Can you not? No! Skittles say, Mama,